l'équipe est au complet. Ta présence dans ma vie, je suis rassuré. Tu me conduiras comme un enfant. Tu me de ton ombre tout près de moi. Avec toi, je franchirai une miraille élevée. Tes voix, mon Dieu, sont parfaites à jamais. Tu es un bouclier pour ceux qui se confient en toi. Tu combles d'allégresse ceux qui marchaient dans

J'ai pu triompher, yeah, yeah. triompher comme non mérité Daniel. Par ma croyance, J'ai pu triompher. Conduire le peuple les dieux comme Moïse, diriger comme Timothée, exhorter.